La Commission européenne, euh, en novembre 2012, a, publié une communication, a adopté une communication que euh, nous on appelle le blueprint, euh, qui s'intitule « Un plan pour sauvegarder les ressources en eau de l'Europe ». Donc cette étude que, nous avons critiquée sur certains aspects a abordé une question à a soulevé, c'était euh, euh, le rapport euh, de, la gestion de l'eau avec le monde agricole. et la, Commission européenne, dans ce texte, proposait de conditionner les, subventions de la PAC à, à, des usages vertueux de l'eau, c'est-à-dire peu de consommation, donc une irrigation euh, efficace, euh, hein, euh, pas d'utilisation d'intrants pour polluer l'eau, etc. cette communication a été, présentée devant le Parlement européen, et donc tout, a été, adopté, sauf cette partie-là. Le Parlement européen a fait sauter cette partie-là de conditionnement des, subventions de la, PAC à, une gestion vertueuse de l'eau euh, euh par, l'agriculture. Dans la révision de la directive cadre, euh, cette, question euh, de, de l'eau pour, l'éducation agricole, etc., va revenir. Mm. et on sait très très bien qu'il y a un certain nombre de pays, dans la France, qui vont faire en sorte d'affaiblir d'affaiblir les contraintes vis-à-vis des agriculteurs. Euh, vous avez, tous entendu parler, euh, en, France actuellement, l'Agence française pour la biodiversité euh, est en train de faire une cartographie des cours d'eau. et la FNSEA e a fait fortement pression, a fait un lobbying incroyable auprès de l'Agence française de biodiversité pour faire disparaître des cours d'eau. Donc il y a des cours d'eau qui sont, qui sont plus considérés comme, des cours d'eau. Et donc, euh, ils, vont pouvoir pomper euh, dans, ces, cours d'eau sans, passer par, euh, une, appelle une dupe, donc une demande de, prélèvement. Donc ça, c'est un, premier problème. Le, deuxième problème, il y a une déclaration récemment de notre nouveau ministre de l'Environnement qui est un cadeau absolument monstrueux à, l'agriculture, celle que, nous on ne défend pas, ah, ah, ah, celle, des, irrigants, etc. Euh, j'ai participé à, une conférence où il y avait, un, maïsiculteur de la FNSEA euh, qui disait, mais laissez-nous pomper l'eau. Si, l'eau, si on ne la pompe pas, elle, est perdue elle va en mer. il faut qu'on pompe l'eau. Donc on, est vraiment confronté à ce problème-là. Et c'est pour ça qu'au niveau de la directive cadre, euh, à la révision de la directive cadre, il faut qu'on travaille sur ces questions-là.